Cheza doba za genge Cheza doba za genge Cheza doba za genge Memori usikue msenge <laughs> Wagenge Eko Gone Gori ni gani ati London imekaa gari ni gani nasikia kushika madamu ni ule boy flani nimetoka kangemi nokining'orea ngori huwa sisemi juu nikikuround utalipa madeni eh, lasti always tasty sinimtarondo nilala katikati na nilikachoche jua madona jua umati funny about it mi ndio mgenge ameaminia sana na siati juu na kaza ni jumi na kazana ah, tunakazana eyo cheza doba za wagenge cheza doba za wagenge cheza doba za wagenge memori uskuwe msenge cheza doba za wagenge cheza doba za wagenge cheza doba za wagenge si kitu, mi naifanya juu naipenda tu, walishindwa kubeba flag, mi ndio naipeperusha toka KE huku naimpaka Arusha, walianza kubambika venye kanashika. oldem galdem girl them they wanna feel me, they say they love me and they'll never deceive me. Oh, biggie design ya smalls, vitu ni oriji, salpata ball akidai haikuliki, sezi yako home cheki chiki chiki plau, usisahau mixania ya DJ GI hapo sawa legeza koko juu umesimama, juzi ndo tuna run hii mtaa. Legeza koko juu umesimama, juzi ndo tuna run hii mtaa. Run hii mtaa, juzi ndo tuna run hii mtaa. Run hii mtaa, juzi ndo tuna run hii mtaa. Cheza dopa za wagenge cheza dopasa genge cheza wagenge genge namori uskue msenge ah. ah, ah.